Alright guys, ini adalah seekor ular yang tengah betulkan rahang dia Maybe selepas makan, okey Ini adalah ular yang mempunyai gigi terpanjang di dunia Iaitu nama saintifik dia Corallus canino Okey Atau nama Inggeris dia Emerald uh, boa. Okey korang boleh tengok gigi dia sangat-sangat panjang dan seperti gigi apa taring ular berbisa tetapi sebenarnya ialah dia ni spesies yang tidak berbisa dan membunuh mangsanya seperti ular sawah juga iaitu dengan cara membelit Okey, korang boleh tengok gambar-gambar tersebut Okey, berapa tajamnya gigi dia ha, Nampak? So korang jangan risau spesies ini tiada di Malaysia dan dia hanya berada di Amerika Selatan Alright, faham guys? Mantap